Все детали для нашей сборки спроектированы. А, детали под названием кронштейн я добавил два отверстия для оси. Одно немного побольше, второе чуть-чуть поменьше в соответствии со сборочным чертежом. И теперь можно собрать сборку. Переносим первую деталь кронштейн. Совмещаем исходные точки деталей и сборки. Сохраняем нашу сборку. После чего переносим сюда следующую деталь. Корпус. И переносим деталь ось. Сопрягаем детали между собой. Вот так вот, наверное, будет правильней сделать. Так, следующее. А, деталь, которую мы сюда перенесем, это крышка. Так, перенесем еще одну крышку. еще переносим втулку. Сопрягаем ее с осью. Ну, здесь нетрудно заметить, что детали у нас пересекаются, есть довольно большая интерференция, но после того, как мы перенесем все детали в сборку, мы обязательно от нее избавимся и подправим геометрию каждой детали. То есть на данном этапе, ну, я думаю, нет необходимости а, подправлять интерференцию между деталями. деталь Планка. Так, мы пока планку удалим. А, и ставим деталь номер 7, бандаж. Сопряжем его с корпусом с осью. Так, отлично. Теперь вставим деталь планка. А, конечно, нет особой разницы, в какой последовательности переносить э, детали в сборку, но просто хочется, чтобы здесь индексы стояли подряд. Вставляем дальше деталь кольцо. И последнее это прокладка из картона. Также деталь, как и предыдущая, имеет две конфигурации. Сопрягаем детали между собой. И можно, в принципе, сопрячь их. Ну, давайте с осью сопряжем. Ну вот, все детали у нас э, в сборке присутствуют. Теперь необходимо довести модель до ума, подправить у деталей э, геометрию и устранить там, где она есть, интерференция.